წრებით ჩემ საჯარო ლექციას. მინდა მადლობა გადაუხადო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ქაბატონ ეკატერინე ჭერძის მოწვევისათვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია. ამასთან ძალიან მიხარია, რომ ეკა და ასევე ორგანიზაციის სხვა წევრები არიან ჩვენი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარმატებული სტუდენტები. ფიქრობ, რომ მათ წარმატებაში დიდი წვლილი ჩვენმა ფაკულტეტმა და მისმა დეკანმა ირაკლი გაბისონიამ შეიტანა, ვინაიდან ბატონ ირაკლი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტების განვითარებაზე და წარმატებაზე, რაზეც რაშიც ვფიქრობ, რომ ეკაც დამეთახება. რაჩეხება რაჩეხება უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ საჯარო ლექციას ხა გაგიზიარებთ. სლაიდს, ვინაიდან უფრო საინტერესო იყოს. ჩანს ეკა ხო სლაიდი? დიახ, დიახ, ჩანს. კი ბატონო, დღეს დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც ეკამ აღნიშნა, დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები და მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები აღიარებულია და უზრუნველყოფილია არაერთი საერთაშორისო კონვენციითა და დეკლარაციით დღეს 21-ე საუკუნეში ჯერ კიდევ მწავედგას ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხი. ადამიანის უფლებები ხვევა არა მარტო შრომის, ასევე სისხლის, სამოქალაქო და სხვა სფეროებში. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პრობლემა არ ეხება რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს, ეს არის გლობალური პრობლემა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარად არის ნებისმიერი სახელმწიფოს ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საკითხი. ვინ ვინაიდან დისკრიმინაცია ქმნის სოციალური კონფლიქტის საფრთხეს. სწორედ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფა აა უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმირება, ფორმირება ხდება პიროვნების, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს დასაცავად, აი ეს არის სწორედ უშიშროების ერთ-ერთი მიზანი. აა დღეს ეს როგორც აღნიშნე дискриминация და თვითონ ადამიანის უფლებების სხვადასხვა სფეროში ხორცილდება. რა თქმა უნდა, დღეს ამას ჩვენ სრულად ვერ მოვიცავთ საჯარო ლექციის ფორმატიდან გამომდინარე, ამიტომ მე უშუალოდ შევეხები ადამიანის უფლებების დარღვევას შრომის სამართალში, კერძოდ კი ვისაუბრებ რა არის дискриминация, дискриминаციის რა ფორმები და სახეები არსებობს, როგორ რეგულირდება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, რა ცვლილებებია შრომის კოდექსში და რა სასამართლო პრ პრაქტიკა არსებობს ამ კუთხით. სანამ უშუალო დისკრიმინაციაზე გადავიდოდი და მის ცნებებსა და სახეებზე მინდა გითხრათ, რომ ქართული შრომის სამართლის ისტორიული განვითარებისა თუ აიწყება საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიღებული 1920 წლის 14 აგვისტოს კანონით ეს იყო შრომითი ხელშეკრულების შესახებ, მაგრამ უკვე საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ შრომით ურთიერთობებს საქართველოში არეგულირებდა 1973 1900 წლის შრომითი შრომის კანონთა კოდექსი ამ კოდექსის თავისებურება იყო ის რომ შრომა იყო როგორც ვალდებულება ასევე როგორც უფლება ასევე ვალდებულება ვალდებულება ეს პირდაპირ მნიშვნელობით ვინაიდან პირი რომელიც იყო ქმედუნარიანი შეეძლო მას ემუშავა და არ იმუშავებდა სისხლის სამართლის კანონდებლობით ისჯებოდა იგი. შრომითი თავისუფლება უკვე მოპოვებული იქნა 1995 წლის კონსტიტუციით, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციით, როდესაც დაიშალა საბჭოთა რეჟიმი, ეს უფლება განმტკიცებული იქნა უკვე მოგვიანებით 1997 წლის საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსით. შემდეგ უკვე ახალი კოდექსი შეიქმნა შრომის კოდექსი 2006 წელს რომელშიც პირველად იქნა მოცემული დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი ეს პრინციპი დაიხვეწა უფრო მოგვიანებით 2013 წელს და უფრო მეტი ფუნქცია შეიძინა ამ საკითხმა უკანასკნელი ცვლილებები კი შრომის კოდექსში შევიდა 2020 წლის 19 სექტემბერს 19 სექტემბერს ასე უკვე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ საქართველოს სავალდებულოთ აღიერებს არაერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო აქტს, რომლებიც შრომის უფლების დაცვის საკითხს ეხება. მაგალითად, საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია ევროპის სოციალური ქარტია, საქართველოს სავალდებულოთ აღიარებს ქარტის ცალკეულ მუხლებს, რომელიც მოიცავს ორსულობისა და ბავშვის გაჩენის შესახებ დასაქმებულ ქალთა დასვას, შრომის სამართლიანი ანაზღაურების შესახებ და ასე შემდეგ, ხომ? ასევე საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლების შესახებ საერთაშორისო პაქტები და ასე შემდეგ. ნიშნолоვანია ერთი ხელშეკულება, ჩემს აზრით ალბათ ამეთანხმებით, ეს არის 2014 წელს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკულების შედეგად საქართველოს მიკისრავალდებულება განახორციელოს თავისი კანონმდებლობის ეტაპობრივად დაახლოება ევროკავშირის სამართალთან. აღნიშნული ვალდებულების ფარგლებში მოხდა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის მიღება, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ ანტი დისკრიმინაციული კანონის კანონის შედეგად აიკრძალა დისკრიმინაციული ხმედების წაქეზება და ხელშეწყობა ასევე ამით განისაზღვრა პირდაპირ და არაპირდაპირ დისკრიმინაციის ცნება გარდა ამისა იგი ვრცელდება როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებზე ისე ფიზიკურ პირებსა და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე გარდა ამისა ამ კანონს აქვს სხვა მრავალი დადებითი მხარე მაგრამ აღარ შევჩერდები ამ საკითხზე. რაც შეეხება უშუალოდ дискრიმინაციას, მიცნებასა და სახეებს, მოგახსენებთ, რომ საქართველოს შრომის კოდექსის მეოთხე მუხლი განმარტავს дискრიმინაციის ცნებას, რომლის თანახმადაც дискრიმინაცია არის განზრახან გაუფრთხილებლობის პირის განსხვავება ან მისთვის უპირატესობის მინიჭება. რასის, კანის, ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, კონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის საცხოვრებელი ადგილის ასაკის სქესის სექსუალური ორიენტაციის შეზღუდული შესაძლებლობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის რელიგიური საზოგადოებრივი პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ვრცელია დისკრიმინაციის ცნება და თითქმის მოიცავს ყველა ფორმას. თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩეროთ დისკრიმინაციის ერთ ფორმაზე, ეს გახლავთ პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით დისკრიმინაცია და რას გულისხმობს ეს, ხომ? ეს გულისხმობს დამსაქმებლისათვის მიუღებელ ან განსხვავებულ შეხედულებას, მასში ასევე მოიაზრება დასაქმებულის იდეოლოგიური, პროფესიული ან პირადი შეხედულება ამა თუ იმ საკითხის შესახებ, ანუ კანონდებელმა არ დატოვა საკითხი, რომელიც არ ჩადო ამ ცნებაში და აი ეს ვრცელი განმარტებაც მისცა მას, რომ არ მომხდარიყო რაიმე სახით დასაქმებული დისკრიმინაცია, რაც ძალიან მისასალმებელია, ცხადია. აქვე მინდა გაგასნო თბილისის საქალგო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საქმით თანამედროვე ქართული შრომის სამართლის მოქმედების პერიოდში სასამართლომ პირველად დაადგინა дискრიმინაცია და თან სხვა ნიშნით ამიტომ გადავწყვეტე რომ წარმომედგინა თქვენთვის ეს საქმე ცხადია საქმე არის ძალიან დიდი ამიტომ მე ვეცადე რომ თავარი არსი წარმომედგინა თქვენთვის სლაიდის სახით ეს ჩავდა უფრო ცხადად უსურველი გექნებათ პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი მაგრამ ვარ გადაგღალოთ მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ მოკლედ ამ საქმეში მოსარჩელი გახლავთ მხ მოპასუხე თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოსარჩელი მხ 2006 წლის თებერვლიდან იყო არქიტექტურის სამსახურის სამეცირო მეთოდური საბჭოს წევრი შემდეგ უკვე 2008 წლის 31 დეკემბერს დაიდო ახალი ხელშეკრულება ამ ორ მხარეს შორის და ამ შემთხვევაში მოსარჩელე დასაქვდა სანებართო განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე, რომლის ხელშეკრულების ვადა იწურებოდა 2009 წლის 1 ივლისს, მაგრამ დამსაქმებელმა 2009 წლის 23 თებერვალს მოსარჩელესთან მუშალა შრომითი ხელშეკრულება. ამის გამო დამსაქმე დასაქმებულმა უჩივლა სასამართლოში დამსაქმებელს დისკრიმინაციის კუთხით, ანუ იგი აცხადებდა, რომ ასე განხორციელდა დისკრიმინაცია, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არ ვეთანხმები სასამართლო გადაწყვეტილებას წინ სწრებად გეუბნებით, იმიტომ რომ მინდა უფრო გამახვილოთ ყურადღება და შემდეგ შეიძლება კომენტარებშიც დაწეროთ თქვენი მოსაზრება, მოკლედ, იმიტომ ვიცი რომ ფორმატი თვალისწინ იმის შეგიძლიათ კითხები დაწეროთ ჩატში და მე შემდეგ ლექციის ბოლოს მე გავცემა ყოველივეს პასუხს თუ რამე შეკითხვა გექნებათ, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და ეთანხმებით თუ არა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. როგორც მოგახსენეთ, მე არ ვეთანხმები და ამასაც მოგახსენებთ, რატომ არ ვე ეთანხმებით. აა მოკლედ საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ მოსარჩელეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც იყო საბჭოს წევრი, ჰქონდა უთანხმოება დამსაქმებელთან, კერძოდ კი ეგი ერთ-ერთი ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტთან დაკავშირებით გამოთქვა კრიტიკულ მოსაზრებას და ამას აფიქსირებდა ხმამაღლა და ასევე სასახული იქნა საბჭოს ოქმში, გარდა აღნიშნული მოსარჩელისა, კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამდნენ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სხვა საბჭოს წევრები, რაზეც ასევე რაც ასევე ასახული იქნა საბჭოს ოქმში. მას შემდეგ რაც დაიდო ახალი შრომითი ხელშეკრულება 2009 წლის 14 თებერვალს დამსაქმებელი კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა დასაქმებულ უკაცრავად დასაქმებული კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა დამსაქმებელს სატელეფონო ზარზია საუბარი და განუცხადა, რომ იგი ისევ არ ეთანხმებოდა აღნიშნულ პროექტს და ძალიან წინააღმდეგი იყო ამ პროექტს პროექტის. ამ ზარის შემდეგ, ორი დღის შემდეგ დამსაქმებელმა დაიბარა დასაფხებული სამსახურში და მოსთხოვა, რომ წასულიყო სამსახურიდან თავისი ნები დაეწერა განცხადება. ოღონც ეს ყოველივე ეს სატელეფონო ზარიც და განცხადება იმისოც, რომ უნდა დაეწერა თავისი ნები და წასულიყო სამსახურში, სასამართლომ დაადგინა მოსარჩელის ახსნა განმარტების საფუძველზე, ანუ სხვა მტკიცებულება ამის არ არსებობს, რომ რეალურად დარეკა დასაქმებულმა დასაქმებელთან და ასევე დასაქმებელმა აიძულა, რომ წასულიყო სამსახურიდან, ხო? ხო, არსებობს დასაქმებული სახსნა განმარტება რაც სამართლო მტკიცების სახით მიიღო. ხო, ანუ ვამბობთ იმას, რომ მოსთხოვა დამსაქმებელმა დასაქმებულს წასულიყო სამსახურიდან, რაზეც უარი განუცხადა დასაქმებულმა პირმა, რის შემდეგაც დამსაქმებელმა იგი სამსახურიდან გაათავისუფლა კოდექსის 38 მუხლის საფუძველზე. სასამართლომ ჩათვალა, რომ შომით სამართლებრივ ურთიერთობებში, როდესაც მოსარჩელემი უთითებს მის მიმართ დისკრიმინაციის განხორციელების თაობაზე და მას როგორც უშუალო თვითხოვას მოყავს კონკრეტული ფაქტი, მოპასუხე როგორც იურიდიული პირი, ამახვილებ ყურადღებას მოპასუხე როგორც იურიდიული პირი, ვალდებულია დაადასტუროს, რომ მოსარჩელის მიერ მიყენებული ფაქტი სინამდვილეს არ შეესაბამება. ანუ მკითხების პირი რეალურად დააკისრა დამსაქმებელს, მაგრამ როგორც იურიდიულ პირს. სასამართლო მოსარჩელის გახსნა განმარტება დისკრიმინაციული მოპყრობის თაობაზე უტყუარად მიიჩნია მას შემდეგაც მოპასუხემ ვერ და ვერ დაადასტურა საწინააღმდეგო ხო რეალურად არ ქონდა მას არანაირი ფაქტი რომ დაემტკიცებინა საწინააღმდეგო ამასთან დაკავშირებით ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავრცელებული მტკიცებული მტკიცების ტვირთის კონცეფციის თან მტკიცების ტვირთის კონცეფციის თანახმად მას შემდეგ რაც მოსარჩელე ჩამოაყალიბებს მის მიმართ დისკრიმინაციის განხორციელების გონივრული ვარაუდის საფუძველს დამსაქმებელი ვალდებულია დაამტკიცოს რომ დისკრიმინაციას არ ქონია ადგილი თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგობრებო გაითვალისწინა გარკვეულწილად ხომ ეს კონცეფცია რომელიც აქ ჩამოყალიბებულია ამასთან სასამართლომ დააკონკრეტა საკუთარი მიდგომა და მტკიცების ტვირთი დააკისრა მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ასეთი მიდგომა უცხოა საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკისათვის, რაც არც არის გასაკვირი ალბათ, იმიტომ რომ დღეს მით უმეტეს ამაზე საუბარი ზედმეტია, იგი ეკისრება როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს, ხო? მოკლედ ამ საქმის დასასრული გახლავთ ის რომ სამართლებრივი შედეგი არის ის რომ სასამართლომ ჩათვალო რომ მუხლის მიმართ ადგილი ქონდა дискრიმინაციას თან სხვა შეხედულების გამო და რატომ არ ვეთანხმები არ ვიცი ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვისაც ჩემი აზრი რატომ არ ვეთანხმები ამას პირველ რიგში იმიტომ რომ არ არსებობს შეიძლება ითქვას მკიცებულება იმის ამ განხორციელდა დამსაქმებელზე უკაცრავად დასაქმებ საკითხებულზე дискриминация და რატომ. მткиცებულებად რაც მიიღო სასამართლო, ეს იყო ოქმი, საბჭოს ოქმი, რომელიც იქნა წარმოდგენილი, მაგრამ შეხედეთ, ოქმში კი ბატონო დასაქმებული მოსარჩელე ამახვილებდა ყურადღებას და თავის კრიტიკულ მოსაზრებას აფიქსირებდა, ასევე სატელეფონო ზარიც, ასე ვთქვათ, მიიღო მткиცებულებად და კი ბატონო განხორციელდა, მაგრამ გარდა ამ ადამიანისა განსხვავებულ აზრს, ანუ კრიტიკულ მოსაზრებას აფიქსირებდნენ სხვა საბჭოს წევრები. ხო, სად არის აქ უთანასწორობა? ანუ სასამართლო გეუბნება, რომ დისკრიმინაციაო ისო და ჩვენც როგორც გაგაცანი დისკრიმინაციის ცნება, არის ის თუ უთანასწორობაში იმყოფება დასაქმებული სხვა დასაქმებულთან შედარებით, ხო? რეალურად თუ ეს ერთი მხარე, ხო, ერთი ადამიანის მხრა აფიქსირებდა თავის კრიტიკულ მოსაზრებას, გარდა მაგისა, სხვა თანამშრომლებიც იგივე პოზიციაზე იმყოფებოდნენ და აა ეთახმებოდნენ მხოლოდ ხო ამოსაზრებაში ანუ სად დაირღვა მაშინ ამ ადამიანის უფლება მოსილება ხო უფლებები მე ვფიქრობ რომ სასამართლოს უნდა გამოეძახებინა თუ მაინც და მაინც მткиცებულებად იღებდა ამ საბჭოს ოქმებს უნდა გამოეძახებინა და უნდა და მოეთხოვა რომ დაედასტურებინათ თუ იმყოფებოდა ეს პირი განსხვავებულ მდგომარეობაში დანარჩენ დასაქმებულებთან შედარებით მოგეთ ეს ერთი რატომაც არ ვეთანხმები სასამართლოს გადაწყვეტილებას მეორე ის რომ ჩემი აზრით არ უნდა მიიღო ახსნა განმარტების სახით ის რომ მითხო დაუკავშირდა განახორციელა სატელეფონოზე და მე რის შემდგომ ამიტომ მოსთხოვა დამსაქმებელმა რომ წასულიყო სამსახური ხო ამიტომ რომ სამხალხო საპროცესო კოდექსის 102 მუხლი გვეუბნება რომ თუ რამე მტკიცებულების სახით მოყვავს ის უნდა დაუმტკიცოთ რომ რეალურად არსებობდა თორე ასე ალბათ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება დავაბრალოთ ადამიანს თუ ვერ დაუმტკიცეთ ხო რაღაცა ტვირთი ხომ დაქონდეთ ჩვენს მტკიცების მესამე ვფიქრობ რომ თუ მაინც და მაინც უნდა ეჩილა ამ ადამიანს და გადაწყვიტა რომ ეჩილა დამსაქმებლისთვის ალბათ უფრო შევიწროების კუთხით უნდა ეჩილა ვინაიდან დისკრიმინაციის სხვა ფორმებთან შედარებით შევიწროებაც არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა შევიწრო შევიწროებისგან ან დისკრიმინაციის სხვა ფორმებთან შედარებით შევიწროებას არ უნდა მკიცება ანუ სხვა თანასწორობის დარღვევის კუთხით არ უნდა მკიცება მიმიხვდით როდესაც დისკრიმინაციის სხვა ფორმები არსებობს, უნდა იყოს ვიღაც ადამიანი, სხვა ადამიანი, რომელთანაც მოხდება შედარება, დაირღვა თუ არა შენი უფლებები იმ ადამიანთან შედარებით, ხო? მაგრამ, როდესაც შევიწროვებ ამ შემთხვევაში არ გვინდა ამის მტკიცების, არ გვაქვს ამის მტკიცების ვალდებულება და ამაზე ჩემ შემდეგ სლაიდ სლაიდში გესაუბრებით, აგერ ამ შევიწროვების დისკრიმინაციის ფორმად შევიწროვებას ცალკე ცალკე ქვე პუნქტად გამოყოფს შრომის კოდექსი რომელიც მოიცავს სამშავო ადგილზე შევიწროებას, რომელიც მიზნად ისახავს ანიწოს პირის ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი მტრული, დამამცირებელი ღირსების შემლახველი ან შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნას, ხო? აი ეს მოიცავს შევიწროების ფორმას. ამერიკის შეერთებული შტატების უზნაეს სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე განმარტა, რომ წული სამუშაო გარემოს შექმნა არ არის აუცილებელი ასახავდეს ეკონომიკურ ან მატერიალურ ზიანს და ცხადია ეს ესეა. საკმარისია შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნა. სასამართლომ განმარტა, რომ დისკრიმინაციული შეურაცხყოფელი სამუშაო გარემო ხშირად ამცირებს დასაქმებული სამუშაო შესრულების ხარისხს, სურვილს უკარგავს დასაქმებულს, დარჩეს სამუშაოზე ან დაწინაურდეს. ალბათ ყველა დავეთანხმებით ამ განმარტებას, ვინაიდან მართლა ძალიან ძნელია იმუშაო მტრულ გარემოში და რაღაცა გქონდეს მიზანი, რომ შეასრულო შენი საქმიანობა კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად, ხომ? რომ გინდოდეს ძალიან რთულია. ეს გახლავთ ფრანგი ადვოკატი, ცნობილი ჟან ჟორჟ ბეტო, რომელსაც ქონდა თავისი საადვოკატო ბიურო, აა მაგრამ მისმა თანამშრომლებმა უჩივლეს араჯანსაღი გარემო შექმნის გამო და ასევე პარიზის ადვოკატთა საბჭომ სანქციები დაუკისრა მას. კერძოდ, მომჩივათა განცხადებაში საუბარი იყო სხვადასხვა სახის არასასრულ ხშირ ფიზიკურ კონტაქტზე ბეტოს მხრიდან. აა დადგინდა, რომ ადვოკატის მსგავსმა დამოკიდებულებებმა თანამშრომლებსა და სტაჟიორების მიმართ შექმნა შიშსა და დამცირების ატმოსფერო სამუშაო ადგილზე და აქედან გამომდინარე საბჭო მიიღო სანქციები მის წინააღმდეგ. ეს საქმეც ძალიან ესე იგი მოცულობი დიდი იყო, ამიტომ მე აღარ ჩავდე ეს რომ თქვენთვის დამკლელი არ ყოფილიყო, მაგრამ ალბათ ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, რომ კეთილსინდისიერად მოექცე შენს თანამშრომლებს და ცხადია თანამშრომლებიც ვალდებული არიან კეთილსინდისიერად შეასრულონ შენი სამუშაო. ცხადია ამ ადვოკატის საქმიანობა ძალიან უკან დაიხევდა და შეიძლება ითქვას რომ დასრულდა მისი კარიერა ამ საქმის გამო. კარგით, დისკრიმინაცია არის ორი სახის, ეს არის პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია და რა განსხვავება ამ ორ სახეს შორის, ახლა მოგახსენებთ. პირდაპირია დისკრიმინაცია, როდესაც შრომის კოდექსის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო, ეს ნიშნები გახლავთ ის, რომელიც მე დისკრიმინაციის ცნების დროს ჩამოგითვალეთ, ხო, რომელიმე ნიშნის გამო პირის მიმართ ხორციელდება არათანაბარი მოპყრობა სხვა პირთან შედარებით, რომელიც იმავე ამსგავს მდგომარეობაში არის არის ან შესაძლოა ყოფილიყო. სწორედ აი ამაზე გავამახვილე მე ყურადღება, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დავეთანხმე, ალბათ უნდა ეხმწვანელა სასამართლოს აი ამ პუნქტით. ხო, ირიბია дискრიმინაცია, როდესაც ნეიტრალური დებულება კრიტერიუმი ამ პრაქტიკას ემოჩამოთვლი რომელიმე ნიშნის გამო, იგივე ნიშნებზია საუბარი, სხვა პირთან შედარებით არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი დებულება კრიტერიუმი ამ პრაქტიკა ობიექტურად არის გამართლებული კანონიერი მიზნებით. ა უფრო კარგად რომ აღიქვათ ეს პირდაპირ და ირიბი дискრიმინაცია, მე მაგალითიც ჩაგიდეთ სლაიდში. მაგალითად, პირდაპირია дискრიმინაცია თუ ორსლობის გამო დამსაქმებელი დასაქმებულს კონტრაქტს აღარ გაუფორმებს, ან თუნდაც სამსახურში არ მიიღებს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ასევე კანის ფერის გამო პირსა შეუშვებს სასტუმროში და ასე შემდეგ. რა შეეხება ირიბ дискრიმინაციას, მაგალითად, ირიბია дискრიმინაცია, როდესაც სახელმწიფო კრძალავს იმ მოქალაქეთა შესვლას საკუთარ ტერიტორიაზე, რომელთაც თავსაბურავი უკეთიათ. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ არის რელიგია, რომელიც რელიგიები, რომელიც მოითხოვს, რომ ქალს ქონდეს სახე დაფარული. და ეს მიიჩნევა ირიბ დისკრიმინაციად. მაგალითად 2011 წელს საფრანგეთმა აკრძალა ეს თავსაბურავები, ანუ მთლიანად სახე არ უნდა კონდეს პირს დაფარული და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ევროპაში, რომელმაც აკრძალა ამ თავსაბურავების ტარება თავის ქვეყანაში, შემდეგ უკვე სხვა სახელმწიფოებმაც მიმართეს, მათ შორის 2016 წელს გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ მათაც უნდა მიიღოთ ეს კანონი, მაგრამ რატომღაც შემდგომ არ მისცეს ამას ფორმა და მხოლოდ მოკლედ ანგელა მერკერის განცხადება დარჩა განცხადებად. დისკრიმინაციის ამკრძალავი ნორმები ეხება როგორც სახელშეკრულებო ისე წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებს, მათ შორის ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე, ვფიქრობ, რომ აქ მნიშვნელოვანია და ყურადღება გასამახვილებელია ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე დისკრიმინაცია რომ არ შეიძლება, ვინაიდან ალბათ მეც თქვენ ციცით, რომ ძალიან ხშირად ირღვეოდა ვაკანსიის გამოცხადების დროს ადამიანის უფლებები, ვინაიდან იგი იქ მითითებული იყო ხოლმე, როცა არ იყო საჭირო, მაინც უთითებდნენ, რომ უნდა ყოფილიყო პირობითად ქალი 20-დან 30 წლამდე, ან ასე შემდეგ, ხო, მაგათა დამლაგებელი უნდა ყოფილიყო ყოფილიყო ახალგაზრდა ქალბატონი მაღალი გამხდარი რაღაცა კრიტერიუმებით ხო როდესაც სულაც არ ჭირდება დამლაგებელს რომ იყოს ქალიან კაცი 20 წლის ან 60 წლის ყოველ შეუძლია იმუშაოს ხო თუ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ისეთი არ აქვს ხო ადამიანს ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რომ გადახედოთ ვაკანსიებს, უკვე მინიმუმამდე არის დაყვანილი ამ კუთხით дискრიმინაცია. მткиცებისთვის რაც შეეხება дискრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებული დავის შემთხვევაში მткиცების ტვირთი დამსაქმებელს ეკისრება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 363 მუხლის თანახმად სასამართლოსათვის სარჩელი სარჩელით მიმართვა შესაძლებელია ერთი წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც პირმა გაიგო ან პირს უნდა გაიგო იმ გარემოებების შესახებ რომელიც მას дискრიმინაციულად მიაჩნია პირს რომელიც თვლის дискრიმინაციის მსხვერპლად მსხვერპლად მიიჩნევს ხო თავს უფლება აქვს საერთოდ მიმართოს სასამართლოს მაშინაც თუ შრომითი ურთიერთობა რომლის დროსაც მის მიმართ дискრიმინაციული ქმედება განხორციელდა დასრულებულია ანუ თუ აღარ მუშაობს ან უბრალოდ დასრულებულია ეს дискრიმინაციული ქმედება ამ შემთხვევაშიც შეუძლია მას სასამართლოს მიმართოს აქ მინდა გითხრათ რომ მისასალმებელია ის ფაქტი რომ კანონდებელი ასე ზღუდავს დამსაქმებელს ასე იცავს დასაქმებელს მომხმარებლებს, მაგრამ მეორე კუთხით ვინ იცავს დამსაქმებელს ხო ესეც ალბათ უნდა დაისვას ეს შეკითხვა ვინაიდან მკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს მე აქ მახსენდება ერთი საქმე შეიძლება თქვენს გახსოვთ იმიტომ ძალიან გახმაურებული საქმე იყო ჯიშკარიანი თოდაძის საქმე როდესაც ახალგაზრდა ქალბატონმა უჩილა მამაკაც დამსაქმებელს რომ ასე ახორციელებდა სექსუალურ შევიწროებას საქმე მივიდა სასამართლომდე სადაც დადგინდა რომ ქალბატონი ნუ არ ამბობდა სიმართლეს და არ ხორციელდებოდა მასზე სექსუალურ შევიწროება მართალია სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და არ დადასტურდა დამსაქმებლის ბრალიულობა მაგრამ დამსაქმებლობა მიიღო ძალიან დიდი მორალური და მატერიალური ზიანი და ცხადი არა მარტო მან მისმა ოჯახმა ამიტომ ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად აქ ცოტა მეტი ბერკეტი უნდა არსებობდეს იმის რომ ესე მარტივად არ დასდოს ბრალი დასაქმებლობა დამსაქმებლობა მოწყობას, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ ვიცავ ხა დამსაქმებლის უფლებებს, მაგრამ რატომაც არა, თუ ირღვევა, ისიც ადამიანია და მისი უფლებებიც უნდა იქნეს დაცული. არ ვიცი თუ არ მეთანხმებით შეგიძლიათ დაწეროთ ჩატში და მე ეს ამოვნებით გავეცნობი. აა მინდა გითხრათ ორიო ციტყვა საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ, კაუნტებმა დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე სამხედროების ფუნქცია 2014 წელს სწორედ სახალხო დამცველს მიანიჭა. აა ეს მიანიჭა მას შემდეგ რაც ანტიდისკრიმინა ანტიდისკრიმინაციული კანონი ამოქმედა, მას უფლება აქვს აწარმოოს დისკრიმინაციის ფაქტების შესწავლა, მორიგების პროცედურა რა გასწეს რეკომენდაციები, როგორც კერძო ასევე საჯარო პირების მიმართ და ასე შემდეგ. აა სხვათა შორის რომ გადახედოთ სახალხო დამცველის გვერდს ხომ ძალიან ბევრი მიმართვა აქვს ახალხო დამცველს ამ დისკრიმინაციის კუთხით და ძალიან ბევრი რეკომენდაცია აქვს გაცემული ახალხო დამცველს აქეთ აქედან მინდა სულორი მაგალითი მოგიყვანოთ ერთი პირდაპირ დისკრიმინაციის კუთხით და მეორე ირიბი დისკრიმინაციის კუთხით ხო 2020 წლის 17 ნოემბერს საქართველოს ახალხო დამცომა წინასახალშეკულებო ურთიერთობაში შეზღუდული საძლევლობის ნიშნით პირდაპირ დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ რეკომენდაციით მიმართა კომპანია მეღვინეობა ხარებას დიდი სექტორს, რადგან რადგან გამცხადებელს უარი ეთქვა დასაქმებაზე იმის გამო, რომ მას მარცხენა ხელზე აქვს სამიანო დამბლა, ხო? აქ რა არის მთავარი? მთავარი არის ის, რომ დამსაქმებელმა არც კი ანუ არც კი დაინტერესდა დამსაქმებელი იმაში, რომ დაუშვათ რეალურად ამ ადამიანს შეძლო თუ არა იმ დავალების შესრულება, რაც მას მოუწევდა იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი მას დაასაქმებდა. ეს არის ყველაზე სამწუხარო ფაქტი. ანუ როდესაც გაიგო დამსაქმებელი იყო იგი იყო რაღაც ანუ სამიანი დამბლა ჰქონდა მას გადაწყვეტა რომ არ გამოადგებოდა ასე ვთქვათ სამსახურში და უარი უთხრა მას დასაქმებაზე, აი პირდაპირი აი ამ მიზეზით. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას 2020 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს ახო დამცომას ქესისში ირიბი დისკრიმინაცია დაადგინა, ვინაიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ქალს ორჯერ ჩაუტარდა ექსპერტიზა სამხარაულის ბიუროს დეპარტამენტში მამაკაცი ექსპერტის მიერ, ვინაიდან ქალი ექსპერტი არ ყავდათ და სახალხო დამცომა მიჩნია რომ ეს არის პირიბი დისკრიმინაცია, ვინაიდან აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონს ჩაუტარდა მამაკაცის მიერ ექსპერტი ექსპერტიზა, რაც ცხადია არ იქნებოდა მსასრულელი, რადგან ეს ქალბატონი ახსნა განმარტებაში აღნიშნავდა, რომ მას მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჰქონდა. აა მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება ცვლილებები ცვლილებებზე შრომის კოდექსში რა ცვლილებები შევიდა საკმაოდ ბევრი ცვლილება გვაქვს შრომის კოდექსში ძალიან ბევრი მისასალმებელია ძალიან ბევრი ქვეპუქტი ჩაიშალა ცალკე მუხლად იქნა გადატანილი დაემატა რამდენიმე თავი და საკმაოდ გაიზარდა წინა შრომის კოდექსში ან ცვლილებები შევიდოდა 2020 წელს შედგებოდა 13 თავისა და 55 მუხლისაგან ამჯერად ჩვენი შრომის კოდექსი შედგება 20 თავისა და 97 მუხლისაგან და დამეთახმებით რომ მართლაც გაზრდილია კოდექსი. რა თქმა უნდა ხა მე ყველა ცვლილებაზე ყველა თხოვას არ გავამახვილებ და ამით არ დაგხლით, მხოლოდ იმაზე გავამახვილებ ყველა რა რაც ჩვენი თემა მოიცავს. და გეტყვით რომ ცლება შევიდა მეორე მუხში, ეს არის შრომითი ურთიერთობა, აქედან ამოღებული იქნა მეოთხე, მეოთხეს პირველი, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე პუნქტები, რომელიც მოიცავდა დისკრიმინაციის სახებს, სახეებსა და სექსუალური შევიწროების განმარტებას და ასე შემდეგ. ეს ცნებები და ეს მუხლები, რაც ქვეპუნქტები, რაც ამოღებული იქნა, გადატანილი იქნა ცალკე თავად, ну, ჩამოყალიბდა უკვე ცალკე თავი, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო სერიოზულად უდგება კანონდებელი ამ საკითხს და ცდილობს დაიჭვას თავისი მოქალაქე სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმისაგან. ეს გახლავთ მეორე თავი შრომითი დისკრიმინაციის აკრძალვა, რომელიც შედგება სუ 6 მუხლისაგან. მეოთხე მუხლი არის შრომის შრომითი დისკრიმინაციის ცნება, სადაც განმარტებულია რა არის დისკრიმინაცია, პირდაპირ და ირიბი დისკრიმინაცია, შევიწროება და ასე შემდეგ. ეს მუხლი დაწვრილებით მოიცავს ამ ყოველივეს. მეხუთე მუხლი გახლავთ დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლები, ანუ აქ მოცემული გვაქვს ის რომ დისკრიმინაცია კომბინაცია აკრძალულია როგორც სახელშეკულებო ისე წინა სახელშეკულებო ურთიერთობის დროს, რომელიც მე თქვენი ცალკე ჩაგიშალით და მოგახსენეთ, მეექვსე მუხლი გახლავთ სამუშაოსთვის დამახასიათებელი მოთხოვნები, ანუ ამ შემთხვევაში არ ჩაითვება дискრიმინაცია თუ დამსაქმებელი მოითხოვს გარკვეულ კრიტერიუმებს, იმიტომ რომ მის საქმიანობა სჭირდება ასე პირობითად ახლა თუ დამსაქმებელმა, რომელსაც აქვს სამშენებლო კომპანია მოითხოვა რომ და ვაკანსია გამოაცხადა რომ მას სურდა მამაკაცი და მამაკაცი გამოხმაურებოდა დაუშვათ რაღაც ასაკის ფარგლებში, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო ძიმე სამუშაოები, აქ არ იქნება дискრიმინაცია. მკიცების ტვირთით ჩვენ განვიხილეთ, რომელიც მოცემული გვაქვს მეშვიდე მუხლში და აღიხსენეთ, რომ მკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს. მერვე მუხლი არის დაძვის ამ ხარდაჭერის განსაკუთრებული ღონისძიებები. ესეც არ ჩაითვლება дискრიმინაციად თუ რომელიმე პირის მიმართ დამსაქმებელი განახორციელებს განსაკუთრებულ ღონისძიებებს თუ კონკრეტულ დასაქმებულს ჭირდება აი ეს მხარდაჭერა დამსაქმებლისგან. გონივრული მისადაგებაში, რომელიც არის მეცხე მუხლი, აქ დამსაქმებელ დამსაქმებელს აკისრება ვალდებულება, რომ ყურადღება მიაქციოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და შეუქმნას ესეთი გარემო, რომლითაც ისინი განვითარდებიან და მიაღწევენ აღწევენ წარმატებას ისევე როგორც სხვა ადამიანები. აი ეს გონივრუმის სადაგებაში უფრო ყოველდღე გამახვილებული შეზღუდულ შეძლებების მქონე პირებზე. ასევე ჩაემატა 78-ე მუხლი, ეს არის დისკრიმინაციის აქტავრის პრინციპის დარღვევა. აქ უკვე სანქციებზია საუბარი, კერძოდ კი თუ დაარღვევს დამსაქმებელი რომელიმე პუნქტს, გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის კოდექსის 77 მუხლის პირველი პუნქტი დადგენის წესით, ეს არის ჯარიმის სამაგიო დენობა, ანუ 77 მუხლში, რომელიც ასევე არის ახალი ჩაემატა განიმარტა, უფრო ცხადარი გავცობილის რომ თუ პირი დაარღვევს რომელიც მე მოგახსენეთ ან დაიკისრება მას ჯარიმა სამაგი ოდენობით კონკრეტულად კი აი მაგათად თუ ფიზიკურმა პირმა რომის შემოსავალიც არის 100000 დაარღვია ეს ყოველიო მას დაიკისრება ჯარიმა 200-დან 400 ლარამდე თუ იურიდიული პირია უფრო მეტი და თუ მეტი შემოსავლის მქონია ხადია უფრო თანხა უფრო იზრდება თუ განმეორებით დაარღვია დამსაქმებელმა აღნიშნული ქმედება ხო განახორციელ აღნიშნული ქმედება იგი დაჯარიმდება ორმაგიოდენობით აქვე შენიშნით სახეთ ვიწერია ეს რომ დამსაქმებელი არ თავისუფდება იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ანუ მისი ერთი დასაქმებული პირი დისკრიმინაციას განახორციელებს მეორე დასაქმებულ პირზე ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია რომ აღმოფხვრას ეს მოქმედება აცნობო შესაბამის ორგანოს და მიიღოს ასევე ზომები რომ იყოს ჯანსაღი გარემო მის სამუშაო ადგილზე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გერმანიის ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ, ასევე აქაც იგივეს იმეორებს გერმანიის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რაც მე ახლა მოგახსენეთ და არ გამეორდები, ანუ აქაც ერთი განსხვავება არის აქ, რომ გარდა ამ გარდა იმ ყოველივესი, რომელიც მე მოგახსენეთ, დამსაქმებელმა უნდა შექმნას ჯგუფი, რომლებიც განიხილავენ დისკრიმინაციის ფაქტებს, ანუ თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ. დამსაქმებელ ფილმა ასევე უნდა მოამზადოს თავისი თანამშრომლების სათანადო წესითა და არ მოხდეს სხვა თანამშრომლების дискრიმინაცია და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ხშირად ხდება ის, რომ უნებლიეთ ხდება ადამიანის дискრიმინაცია და ფიქრობ, რომ თუ საწყისივე ეტაპშივე აუხსნის დამსაქმებელი დასაქმებულს, რომ ესა თუ ის ქმედება არის дискრიმინაცია, თუ ადამიანი შეგნებულია და არ სურს მას რაღაც არ აქვს რაიმე <laughs> უკაცრავად გადახრები, ასე ვთქვათ, არ განახორციელებს იგი სხვა ადამიანის მიმართ дискრიმინაციას. დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ დღეს ინფორმაციულ ეპოქაში ადამიანის უფლებების დარღვევა, ძალადობა და შევიწროება სამუშაო სივრცე შეიძლება ყველგან მოხდეს და ამაში ალბათ დამეთახვები, დამეთახვებით, მithumetes დღეს ინფორმაციულ ეპოქაში შეიძლება მოხდეს როგორც ინტერნეტ სამყაროში, ასევე ფიზიკურ სამუშაო ადგილის დროს, ამ გლობალურ გამოწვევას სამწუხაროდ სათანადოდ სათანადოდ ვერ პასუხობს ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად იმ რეფორმებისა, რომელიც მან გაატარა და ახლა მე მოგახსენეთ რომ არაერთი ცვლილება შევიდა კოდექსში და ეს ძალიან კარგია და ცდილობს ჩვენი სახელმწიფო რომ დაიცვას თავისი მოქალაქეები მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ რომ საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობას იძენს კარგადაწყობილი სამართლებრივი უშიშროების სისტემის ჩამოყალიბება ჩვენი სახელმწიფო სიცოცხლის უნარიანობა დიდად არის დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენად შეუძლია მას მისი მოქალაქეების უშიშროებისა და კანონდაცული ინტერესების უზრუნველყოფა აქვე მინდა გითხრათ რომ სამართლებრივი უშიშროებაში მოიაზრება ადამიანის პირადი თავისუფლების, ხელშეუხებლობის, სხვა უფლებებისა და კანონიერი კანონიერი ინტერესების აღიარება და ისეთი სამართლებრივი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს თილიანად პიროვნებისა და საზოგადოების დაცვას. აი ეს გახლავთ სამართლებრივი უშიშროება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც მოგახსენეთ. ჩემი დღევანდელი საჯარო ლექცია მინდა დავასრულო სიტყვებით, ყველა ადამიანი ბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით, ეს გახავთ ადამიანის უფლება და საყოველთაო დეკლარაცია 1948 წელი 10 დეკემბერი. მადლობთ ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალტარინო, საკმაოდ საინტერესო ლექციისთვის. ჩატში რამოდენიმე კითხვა არის თუ გექნებათ ანუ გადავწყვეტ და შემდეგ კი ბატონო, კითხვა გვაქვს ესეთი ანზორი, ხო? შეიძლება მაღაზიაში სტუდენტები კონსულტანტად მუშაობენ, სწავლაში ხოს არ უწყობენ, აქვს თვალ დამსხოს ვალდებულება სწავლის. აა კი ბატონო, მადლობთ შეკითხვისათვის. ძალიან ხშირია ის რომ სხვადასხვა ობიექტი, ძირითადად ეს სუპერმარკეტებზია საუბარი, ირღვევა შრომის კოდექსით გათვალისწინებული მუხლები, სამწუხაროდ ძალიან ცუდი რეალობა გვაქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქ როგორ არის რომ კი ბატონ დამსაქმებელი ვალდებულია რომ დასაქმებულს ხელი შეუწყოს, მაგრამ კოდექსში გვიწერია რომ ვალდებულება აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც უშუალოდ მის საქმიანობას ეხება, ხომ? ანუ თუ შენ გინდა რომ რაღაცა კურსები გაიარო, რათა ის კონსულტანტის უკეთესი კონსულტანტი იყო, ვიდრე ხარ პირობითად, ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია რომ ხელი შეგიწყოს და გამოგიყოს რაღაცა დრო. მაგრამ ესე როდის როდესაც უშუალოდ სტუდენტი ხარ, ამ შემთხვევაში კანონი არავალდებულებს გამსაქმებელს რომ დაუშვათ რაღაცა შეღავათი გაგიწოს, თუმცა ალბათ ადამიანი ადამიანური მომენტი უნდა იყოს აქ უფრო მეტად, ვიდრე რაღაცა კანონის ძალით შეუწყო ადამიანს ხელს, იმიტომ რომ იმ გამსაქმებელს უნდა ესმოდეს ჩემი აზრით, იმდენი რომ თქვენ სტუდენტები ხართ, ჩვენი ქვეყნის მომავლის შვილები და თქვენ უნდა მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ამიტომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს მან თქვენი წარმატებისათვის. კითხვა აა პარლამენტს რაც შეეხება, ცოტა ხალიო ხო ამ შემთხვევაში პარლამენტში უკვე შეიყვანეს ხალები რა რაზეც ძალიან ხშირად საუბრობენ და აბობენ რომ აი ამ კუთხითაც გავთანაბრდითო და აღარ არისო дискრიმინაციაო ესეც ალბათ დაიხვეწება და უფრო შესაბამისად უფრო მეტი ხალი იქნება კიდე ილია გვეუბნება რომ მე ვმუშაობდი მარკეტში და ნამდვილად ყველანაირი ხელშეწყობა მქონდა ხო, ბევრი ამია დამსაქმებელს დამოკიდებული. კი ბატონო ილია, ნამდვილად მეც ეს ვთქვი, რომ ადამიანი ადამიანური ფაქტორი უნდა არსებობდეს და აა დამსაქმებელმა შეუწყოს დასაქმებულს ხელი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო თქვენი დროისთვის და დამსწრეებსაც მიუხედავად ამ სახალხო გაწყობისთვის ასევე ძალიან დიდი მადლობა რომ აქტიურად გვესწრებით ორგანიზებულ საჯარო ლექციებზე და ჩანაწერს განვითავსებთ ჩვენს გვერდზე ტრადიციულად და გისურვებთ რა ვიცი ბედნიერ წელს და ჯანმრთელობას რაც ყველა თავარია ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მე ყველას რომ შემოგწანდით და ისწარეთ ჩემ საჯარო ლექციას იმედი მაქვს რომ თქვენთვის ინფორმაციული იყო უფრო მეტი მინდოდა რომ წარმომედგინა ამ საკითხთან დაკავშირებით იმიტომ ძალიან ვრცელი თემაა მაგრამ ნუ ლექციიდან ფორმატიდან გამომდინარე არ მინდოდა რომ დამღლელიც ყოფილიყო სიმართლე რო გითხრათ ამიტომ ეცადე რომ იმ ძირეულ საკითხებზე გამემახულებინა ყურადღება რაც იყო პრობლემატური და რას მოიცა რასაც მოიცავდა უშუალოდ ეს თემა წარმატებას გისურვებ წარმატებულ და ბედნიერ წელს გისურვებთ და მეტია რომ შემდგომში შევხვდებით უკვე აუდიტორიაში. მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა ნახვამის. ბედნიერად წარმატებები ყველას. ნახვამის. ნახვამის.